vous passez un bon moment. Et eh bien, c'est parfait. On va continuer. Au revoir d'abord. Thank you. Je suis une génération, une génération choisie, appelée pour monter son excellence. tout ce dont j'ai besoin, je l'a donné, je sais qui je suis. que é um tipo